nonsense. Ooh, A. Eh. B. C. A, B, C. 俺の最初なるのに巡り合う旅来ない風のパフがぽつりとそうつぶやいたうらゆる生てやれあら君を離さない音洗う。らくよりも早くそっと抱きしめ ABC エンジンベビーキューク恋をしたららら私私最初の日が大事なのさ星空ら続く階段を登りたい君を抱いてそして